Բարև ձեզ։ Եկեք լուծենք այս խնդիրը միասին։ Ինչպես միշտ, առաջարկում եմ ինքնուրույն փորձեք։ Okay, հիմա եկեք միասին անել։ Ուրեմն մեզ պետք է ստեղծել մի հատ function, կոչվում է pow, որը կընդունի երկու թիվ եւ կբաժանապատկի առաջին թիվը ինքն իր հետ երկրորդ թվի քանակով։ Այսինքն, եթե լինի 5-3, նշանակում է 5 անգամ 5 անգամ 5, հա, 3 անգամ։ 3-2 դեպքում 3 անգամ 3 եւ այլն։ Okay, ինչպես դա կարելի անել։ Ուրեմն եկեք նախ եւ առաջ դնենք մեր տեստային կոդը alert pow, okay, իսկ հիմա եկեք ստեղծենք մեր function-ը pow, որը ուրեմն ընդունում է երկու թիվ, num1 եւ num2, ըմ հիմա պետք է ուրեմն այս num1-ը բազմապատկենք ինքն իր հետ այս քանակով, չէ՞ ուրեմն եկեք սենց անենք let result թող լինի n1 հիմա ստեղծենք ցիկլ հա ասենք քանի դեռ քանի դեռ num2-ը ավելի մեծ է քան 1 եկեք result-ին անգամ հավասար անենք, որը նույնն է ինչպես որ հավասար է result անգամ num 1 Բայց սա էլի եմ ասում, սա նույնն է, ինչպես որ մենք անեինք result անգամ հավասար num1։ Եվ return անենք result։ Okay, ինչ է ստեղ ստացվում։ Եկեք ուրեմն 3-ի տարբերակը անցնենք, հա, 3-2 տարբերակը։ Ուրեմն ստեղ պատկերացնենք մենք ունենք num1 կլինի 3, num2-ը կլինի 2, չէ՞, եթե այս տարբերակում։ Ուրեմն ինչ է ստացվում, որ result-ի մեջ մենք դնում ենք նա 1, նենց որ result-ը դառնում է 3։ Հետո նամ 2-ը ավելի մեծ է, քան 1։ Այո, որտեվ նա 2 է, չէ՞, նենց որ հա։ Հետո ստեղ ինչ ենք անում բաժանապատկում ենք result-ը, որը 3 է, անգամ նան 1, որը 3 է, result-ը դառնում է այդ ժամանակ 3 անգամ 3 9։ Ստեղ ուրեմն a պետք է կնայեք loop-ի մեջ ուրեմն num 2-ը մինուս մինուս անենք, համ մի հատ քչացնենք ու 2-ը կդառնա 1, հետո 1 ավելի մեծ է, քան 1, ոչ, դուրս են գալիս եւ վերադարձնում ենք 9, որը այո, 3 անգամ 3։ Իսկ եկեք ավելի մի քիչ լուրջ տարբերակ, ասենք 5-ը 4 աստիճանի, հա, 5-ը 4 անգամ ինքն իրեն Այս հիմա ինչ կլինի, դե որ 5-ը կգա կմտնի նամ 1-ի մեջ, 4-ը կգնա կմտնի 9 ամ 2 մեջ, հետո result-ի մեջ կդնենք 9 1, հետեղավ 5, Եվ ստեղ կստուգենք, ուրեմն 4 ավելի մեծ է քան 1։ Այո, այսինքն ինչ է ստացվում։ 5 անգամ 5, եղավ 25, չէ՞, այսինքն ստեղ հիմա լինում է 20 20, սա դառնում է 25։ Նամ 2-ը մինուս մինուս, այսինքն 4-ը դառնում է 3, գալիս ենք ստեղ, ասում ենք, այո, 3 հավնի մեծ է քանս 1, նորից ուրեմն 25 անգամ 5, ստանում ենք մի հատ ուրիշ թիվ, հետո էլի, հետո երբ որ արդեն դառնում է 1, վերադառնում ենք այդ պատասխանը։ Եկեք ուրեմն աշխատացնենք։ Ահա, 625։ Okay։ Աշխատում է, այսինքն կամ 2 2 անգամ 2 անգամ 2 անգամ 2 Խնդրեմ, 16, okay, շատ բարձր աշխատում է։ Հիմա Սա կաշխատի, սա մի վարիանտ է։ Իհարկե մենք ունենք այսպիսի ֆունկցիա արդեն ստեղծված math object-ի վրա։ Այսինքն մենք նույնը կարող ենք անենք math.pow եւ ելի ինքը մեզ կտա 16։ Okay, նույն բանն է ստացվում։ Ամ um, Նաև ասեմ, որ սա իրականում շատ հաճախ չեն օգտագործում, բայց արժի իմանալ դրա մասին, որ կա մաթեմատիկական օպերատոր, որը այս գործողությունը կանի։ Դա այս այսպեսի վիճակի է, այսինքն այս նույնը կարելի անել 2 եկեք sense անեմ։ Ուրեմն սա նույնն է, ինչպես որ եթե մենք անենք ուրեմն 2 աստղ աստղ 4 Okay, 2 աստղ աղջոս նույնն է ինչպես որ math.pal 2 եւ 4։ Դա ուղղակի ոնց որ կարճ սինտակտիկա է, հա, այսինքն եթե հիմա սրա արդյունքը alert անեմ, կստանամ 16։ Էլի, սա ուղղակի այս երկուսը պատասխանն են, թե ինչպես կարելի է ուղղակի ծագարման մեջ դա անել, բայց իհարկե խնդիրը մեր նա էր, որ մենք ինքնուրույն ստեղծեինք pow ֆունկցիան, եւ ահա խնդրեմ սա մի տարբերակ է, թե ինչպես նրան կարելի է ստեղծել ապագայում ուրեմն երբ որ մենք recursion-ի մասին սովորենք, սա նաև կարելի է recursive ցիկլով անել։ Այսինքն լուծումը այսպես է, թե դուք recursive-ով եք անում, թե for loop-ով, թե while while loop-ով։ Վերջում ամբողջ նպատակը նա է, որ մեզ պետք է ուրեմն պատտվել եւ անընդհատ ուրեմն նամ 1-ին բաժանապատկել ինքն իր հետ, նամ 2 քանակի։ Այդքան բան։ Հույսով եմ սա բաժեր, շուտով կհանդիպենք։ Առաջ